مجنك ليا من عسلي ويبلسي جيت شناري جويضاتي جيب جنك ليا من عسلي ويبلسي جيت شناري بجر يا بابي فقيرة جويضاتي جمجنك ليا بابي بجر يا بابي فقيرة جويضاتي جمجنك ليا dumanlı beye Hadi gül pare ümmetli beye Siyare hesbeye Toz dumanlı beye Hadi gül pare ümmetli beye Abi gencaye ve kişiraye Bana ağaye Veysel Paşa'ye Abi gencaye ve kişiraye باشای شعر خدای ویسل پاشای با و مظلومای شعر خدای ویسل پاشای با و دوين وكية ويسل آغاية هاتي قل باري تره برداية دوين وكية ويسل خداية هاتي قل باري تره برداية نابت الدنيا ما بلا بوية ويسل باشاية شير خداية نابت الدنيا ما بلا بوية ویسل پاشای شیر خدایه